ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ದಿವಾಸಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೇ ಲಗದ ಅಂತ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ದಿವಸಲು ಒಂದೊಂದು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಲಗದ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದೆಲಗದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬೀಳುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೆಲಗದ ಸೊಪ್ಪು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಆಯಿತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊಪ್ಪು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕೊಯ್ದಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಲೆ ಮಣ್ಣು ಬೇರೆ ಕಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ತುಂಬ ಹುಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸೊಪ್ಪು ಇದ್ದರೂ ಒಣಗಿ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳುಂಟು ಎಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಣಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದೆಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಧೂಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ತಿಮರೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಣಗಿ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕರಕುರು ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಡಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹುಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತಿಮರೆ ಸೊಪ್ಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಮರೆ ಸೊಪ್ಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಇದೀಗ ಹುಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕರಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಾಗ ಈ ಒಂದೇ ಲಗದ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹುಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದೇ ಲಗ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹುಡಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೇನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಕು ಈ ಸೊಪ್ಪು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಎಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಮಸ್ಕಾರ